Незнайка. Книга из серии «Цветик-семицветик». Э, в этой книжке вы сможете прочитать ребенку сказку небезызвестную, а также послушать песенку